Ons reis saam met mekaar rondom die uh, werk van die Heilige Gees ook in ons lewens en ons gebruik die skrif as ons riglyn en ons rigsnoer om God se Gees beter en van naderby te leer ken. En ons staan vandag met name stil by ons Here Jesus en kom ons bid dan dat die Here ook vandag al die eer sal kry terwyl ons saam uit sy woord uit reis. Wanneer ons oor die Heilige Gees praat, dan dink ons gewoonlik net aan die Gees se werk in ons eie lewe of aan die werk van die Here ehm um, sedert die uitstorting van die Gees. Maar dit is so dat die Gees soos wat ons gesien het in die Ou Testament gedeeltelik by mense was al is hy die alomteenwoordige. Maar dit is wanneer Jesus aarde toe kom dat die werk van die Gees in intensiteit hier op aarde in terme van sy pad met mense baie sigbaar word. Ons sluit aan by die Lukas Evangelie vir 'n paar oomblikke in Lukas hoofstuk 4. En ek lees daar in vers 21. Jesus was tussen die mense wat na Johannes toe gestroom het om gedoop te word. Johannes het hom ook gedoop. Na sy doop het Jesus met God in gebed gepraat. Toe gaan die hemel skielik oop. Die Heilige Gees daal toe fisies uit die hemel op Jesus neer, nes 'n duif dit sou doen. Daar kom toe 'n stem uit die hemel wat sê: "Jy is my geliefde seun. Jy is my seun vir wie ek liefhet. Jy maak my so bly." Toe kom die Heilige Gees sigbaar fisies op Jesus. Toe word hy gees geval. Ja, hy het opgegroei, so vertel Lukas 2 vir ons in die krag van God, maar die Gees word as te ware die sigbare bewys dat Jesus gesalf is, dat hy toegerus is met die Gees, dat sy aardse bediening in die kragveld van die Gees gaan gebeur. En nou word Jesus ook vir ons die die bewys, die fisiese bewys van hoe die Gees gaan werk, ook in jou en in my. En nou lees ons in Lukas 4. Ehm uh, 'n stukkie verder. Ekskuus, ek het nou gelees uit Lukas 3 vanaf vers 21 die eerste keer. Nou lees ek in Lukas 4 vanaf vers 1. Jesus was vol van die krag van die Gees toe hy van die Jordaanrivier af teruggekom het. Saam met die Gees is hy die wildernis in. Daar het die duiwel 40 dae lank probeer om hom te oortuig om teen God te draai. So Jesus is die geesvervulde by uitstek en die eerste wat gebeur wanneer Jesus seun van God geesvervulde en die oppositie mekaar tref is konflik <coughs> verskoning hulle loop mekaar in die woestyn raak vir 40 dae nadat Jesus um, in die woestyn getoets is hoor ons onder andere van hierdie drie groot toetse van die Satan En dit kan enige iemand vandag ook ehm um, verwag, bedoelende dat die bose ook God se mense toets en versoek. Die eerste versoeking, vers 3. Die duiwel het sy kans gebruik om en vir Jesus gesê: "As jy regtig God se seun is, sê dan vir hierdie klip om in brood te verander," want Jesus was honger. En toe antwoord Jesus hom in God se woord staan daar: mens sal nie van brood alleen lewe nie. Dis hoe die seun van God, maar ook jy en ek, omdat ons ook glo ons word deur die Gees vervul en ons is geesvervuldes. Daarom moet ons ook weet, dit is die groot toets van die Satan om om geesvervuldes en vir Jesus te toets met aardse kos versus vertroue op die Here. Nee, ons moet bid vir ons daaglikse brood. Maar die Satan toets Jesus verander gou klippe in brood. Maar Jesus stel sy afhanklikheid van God. Hy lewe van die woord van God. Dis ons eerste kos. Johannes 6 nie waar nie. Jesus sê geesvervuldes leef heel eerste van elke woord wat uit God se mond gaan. En daarom wanneer almal Jesus verlaat as hy nie 'n tweede keer brood wil vermeerder nie daar in Johannes hoofstuk 6 en almal hom eintlik afdreig moet met Moses. Moses het elke dag vir ons kos gegee. Wat gaan u doen? En Jesus sê: "Julle sal my liggaam moet eet en my moet drink, my bloed." En as die Jode so geskok, dan waai hulle. Dan vra Jesus vir Petrus en julle ouens, "Wil julle nie ook loop nie?" En dan vra Petrus daai beroemde vraag, vir my 'n 'n 'n duidelike vraag van hoe lyk 'n geesvervulde se lewe? Here, waar sal ons heen gaan? U het die woorde wat ewig lewe gee. Ons leef uit die woord. Geesvervulde leef van die woord van God. Hierdie is ons kos. Ons oordink die woord dag en nag. Ons wyk nie links en regs af nie. Ons lewe uit God se woord uit. Dis die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Dis die brandstof vir elke geesvervulde. Maar daar's 'n tweede versoeking. Die duiwel het Jesus na 'n hoë plek toe gevat daar het hy vir hom al die lande van die wêreld gewys. Vers 6 van Lukas 4. Hy sê toe vir Jesus: Ek sal vir jou mag oor al hierdie lande van die wêreld gee. Jy sal belangrik wees en almal sal met lof van jou praat. Ek hou al hierdie dinge in my hand en ek het mag daaroor. Ek kan dit gee vir wie ek wil. Al wat jy moet doen is om voor my neer te val en my as God te erken en dit sal alles joune wees. Jesus sê toe vir hom: God se woord sê: Die Here alleen is jou God. Voor hom alleen moet jy kniel en as God erken. Vir hom alleen moet jy alles doen wat hy vra. Jesus weier om die bose as God te erken. Hy weier om Satan as 'n teenpool te erken. O, hy's magtig. Uh in die onsigbare wêreld het hy uiters groot krag, maar hy's nie God se gelyke nie. Jy moet die Here jou God alleen dien wanneer ander gode opdaag wanneer ander versoekings op die toneel is, is dit God en God alleen. 'n Geesvervulde buig voor die ware God. As baie toetse, as baie versoekings, geld, mag, seksualiteit, roem, eie veiligheid, alles wat oor myself gaan, my eie behoeftes, God wat in my diens is, Here, ek gaan U dien. Ja, want Godsiens kan so behoefte aangedrewe word. What's in it for me? Wanneer gaan ek die bewys hê van die Heilige Gees? Selfs die gesprekke oor die Heilige Gees in verskillende kerke is so uiters selfsugtig dikwels. Watse bewyse het jy dat die Gees in jou werk? En, en vertel my van die krag wat jy het en die Gees word verskoon die woord, 'n produk waaroor mense beskik. Jy bid en dan ontvang mense daai produk en party het meer van daai produk en ander minder. So werk die Gees nie wanneer die Gees in jou lewe werk dan dan ehm dan sê jy ek lewe van elke woord wat uit die mond uitkom. En dan dan bid ek die Here God alleen, dan skyn my lewe om God te verheerlik. Dan word ek 'n weerkaatser. Derde toets, hy het nie opgegee nie. Hy het Jesus na die tempel in Jerusalem gevat. Toe sê hy vir hom vers 9: As jy regtig God se seun is, kan jy hier afspring. En uh dan sal jy ehm um, dan sal God vir jou beskerm. Ehm um, want God se woord sê dan God sal sorg dat sy engele jou beskerm. En uh, op 'n ander plek staan daar die engele sal jou veilig op hulle hande dra sodat jy nie eers jou toon teen 'n klip sal stamp nie. En toe antwoord Jesus hom: "Ja, maar daar op 'n ander plek staan daar ook in die woord: Moenie jou die Here jou God probeer kil of uitvang nie." So Jesus weier om godsdiens in 'n persoonlike selfbeskerming uh gebeurtenis te laat verander. Gelowiges weet wanneer die Gees in hulle is en die Gees vervul ons dat ons nie God tot ons eie voordeel misbruik nie. Dis wat Satan wil doen. Gebruik God vir jou diens, vir jou persoonlike veiligheid, vir jou persoonlike beskerming. Um spring van van die berg af, wys vir almal hoe sterk is jy hier in Jerusalem, van die tempel af en en kyk dan hoe jy soos 'n superheld saggies neerdal aarde toe en almal vir jou hande klap. En Jesus weier. God is nie in ons diens nie. Ons is in hom in sy diens. En so leer ek by die seun van God, die Gees vervulde, dat dit dat my eerste behoefte nie aardse brood is nie, maar hemelse brood. Dat my tweede behoefte nie is om om God om my diens te kry nie. Ek buig voor God. Die Here alleen is God niemand anders nie. Geen ander God is ware God nie, net die lewende God, die Vader van Jesus Christus. En derdens, wanneer ek gees vervuld is, gebruik ek nie God vir my behoeftes nie, maar as ek diep kinderlik afhanklik van hom. So kom Jesus die gees vervulde in Jerusalem aan. Ag, in Galilea aan. Ek lees in vers 14. Jesus is vol van die krag van die gees terug Galilea toe. O, jy sien dit. En dan begin hy in Nasaret optree, vers 16 van Lukas 14. Hoor nou net waar hy groot geword het. Soos hy gewoond was, is hy op die Sabbatdag sinagoge toe, waar die mense bymekaar gekom het. Daar het hy opgestaan en hy die skrif gelees, die gees vervulde met die woord van God. Hulle het vir hom die boekrol van die profeet Jesaja gegee en hoor nou. Hy het dit oopgerol tot by die plek waar die volgende geskryf staan: Die gees van die Here is op my. Jesus is aan die woord en nou wys hy wat kom doen hy wanneer die gees op hom is, omdat hy met hierdie salwing aangewys het om die goeie boodskap van God aan armes en onbelangrikes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating van gevangenes te verkondig, om blindes weer te laat sien, mense wat onderdruk is, vry te maak. Inderdaad, om die tyd aan te kondig wanneer God spesiaal sy genade aan mense gaan gee. En toe het hy die boekrol toegemaak en dit teruggegee en toe sê vir hulle um vandag het wat julle nou gehoor het waar geword. So lyk dit wanneer die gees van die Here deur Jesus werk. Dit is hoe jy en ek moet leef. Ons moet die versoekings van God gebruik vir ons diens van ander gode hê, van selfgerigtheid verban. Maar wanneer die Gees werk, kry armes kos, word blindes genees, uh breek die bonusjaar van die Here aan as jy wil. Jesus se bediening is 'n bediening in die kragveld van die Gees. Maar maar Jesus moes terug aan hemel toe. En dit laat my blaai na Johannes na die Johannes Evangelie toe, na Johannes 7. En Jesus sou nie vir altyd op aarde wees nie. Hy het geweet hy het 'n sending om te voltooi en wanneer die sending voltooi is, dan is dit tyd vir teruggaan. En daarom sê Jesus in Johannes 7 vers 38, het hy daar op die groot dag die loof het te fees, het Jesus daardie groot woorde van hom gesê op die laaste dag skus ek net daar by Johannes 7 uitkom vers 38. Hy het gesê op die laaste dag, die groot dag van die fees, het hy opgestaan en hard uitgeroep: As iemand dors is, laat hom na my toe kom en drink. Die skrif sê mos van die persoon wat in my glo, uit sy binneste sal strome lewende water vloei. Hierdie woorde van Jesus het gegaan oor die Heilige Gees wat mense wat aan hom glo op die punt was om te ontvang. Jesus sê die Gees is op pad. En wanneer hy in julle lewens kom, nou begin Jesus nie net eh, wys hoe die Gees deur hom werk soos ons in Lukas 4 gesien het nie, maar hy vertel wat die Gees in jou en my lewe gaan doen wanneer hy in ons lewe kom. Dan sal dit soos 'n stroom lewende water wees dit sal 'n stroom wees wat uit gelowiges uitvloei. En ek sê elke keer as ek by Johannes 7 kom, daar's mos nou 'n groot verskil tussen 'n dam en 'n stroom. Damme is bergplekke, opgaarplekke van water. Hoe meer water 'n dam kan hou, hoe beter 'n dam. Strome is weggee plekke van water. Dit vloei. Daarom is daar 'n verskil in die kleur van hierdie water damme se water is groen, jy wil dit nie sommer net so drink nie. Strome is helder, dit vloei. Jesus sê nie ons is opgaar plekke nie. Ons is weggee plekke, ons stroom in die kragveld van die Gees. Kerk het dit verkeerd gekry. Baie ouens is hierdie opgaarplekke week na week na week sit ons en ons word voller en meer en meer en ouens spog wie die meeste water, wie's die grootste gelowige, wie ken die Here die beste, wie die meeste salwings en so gaan dit in die kerk oor die Heilige Gees as ek my ore so uitleen. Maar Jesus sê, ouens, dit gaan deur julle vloei. Dit gaan uit julle uitvloei. Daar gaan helder water en lewe en hoop en krag wees wanneer die gees kom. Strome van lewende water kenmerk gelowiges se lewe, soos wat Jesus die bose terugdruk in daai versoekings in die woestyn en ons aan daai krag deel, soos wat hy sê wanneer die gees aan die werk is deur hom, gaan armes kos kry en hongeriges en ons ook deel word van hierdie bediening van die Here. Geesvervulde mense is mense met oop hande mense wat armes help, is mense wat stikkendes dien, is mense wat vir siekes bid. Maar is ons ook mense wat die water van die lewe deur ons lewens laat vloei. En nou vertel Jesus in Johannes 14 hoe dit lyk. Ehm um, net so die donderdagaand, net so voor sy kruisiging, toe hy daar in Jerusalem is, in daai lang hoofstuk, daai lang leringe van hom, hoofstuk 13, 14, 15 16 en 17. Sê Jesus, hoor net nou, hoor nou net. Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, sal julle doen wat ek vra, sê vir sy disippels en vir jou en vir my. En ek sal die Vader vra. Julle gaan doen wat ek um, wil hê en dan gaan ek met die Vader praat en hy sal vir julle 'n ander spesiale helper stuur wat vir ewig by julle kan wees. Hy is die gees van die waarheid. Die mense in die wêreld kan hom nie ontvang nie omdat hulle hom nie ken, sien of ken nie. Julle ken hom egter omdat hy by julle en in julle sal wees. En dan sê Jesus ek los julle nie as weeskinders agter nie. Jesus sê ek gaan weg. Gaan na my Vader toe as my sending verby is. Dan gaan ek hom vra om in my plek die Heilige Gees te gee. En wat gaan die Gees doen? Wie is hy? Hy word deur Jesus genoem Parakletos, spesiale helper. Uh ons kan dit ook vertaal advokaat, die een wat instaan, die een wat ehm um, jou troos. 'n Parakletos was wanneer jy nie iemand kon bekostig om sê nou maar jou saak in 'n hof te verdedig nie, dan en iemand het uit die blou toe gekom en gesê ek sal dit vir jou doen, dan was dit jou Parakletos, jou helper. Iemand wat verniet en onverdiend jou saak neem. Jesus sê die Gees kom om julle spesiaal te help. Die wêreld ken hom nie. Die Gees kom net na alle gelowiges toe. Onthou jy die Ou Testamentiese profete se droom, Jesegiel, Jesaja, Jeremia, Joël dat daar 'n dag sal kom dat die Here sy Gees op al die mense in sy volk sal giet. Jesus sê hy kom, die spesiale helper. Nie net 'n helper nie, 'n spesiale helper om jou te help om die lewe van Jesus te lewe, die lewe wat God van jou vra te lewe, 'n Christusgelyke lewe te lewe, 'n 'n lewe wat God weerkaats en verheerlik en sy naam ophef te lewe. En dan sê Jesus, gaan hy so eentjie verder in in Johannes 14 dan sê hy ek sê dit alles vir julle vers 25 terwyl ek by julle is. Die Vader sal 'n spesiale helper, die Heilige Gees namens my stuur. Hy sal julle alles herinner en julle alles leer wat ek vir julle gesê het. Die Gees is die groot leermeester, die groot onderwyser. Hy kom leer die Bybel vir ons. Die vroeë kerk was 'n leerende, onderrigtende, studerende kerk. Die eerste ding wat gebeur en ons sal volgende keer daarby stil staan, maar die eerste ding wat gebeur as die Gees op Pinksterdag uitgestort word. Hoor net. Al die gelowiges het met groot entoesiasme en toewyding geluister na dit wat die apostels geleer het. Sodra die Heilige Gees uitgestort is, Handelinge 2:42 is die apostels aan die leer en is die kerk 'n leerende gemeenskap, 'n learning community, want die Gees is die onderwyser. So. Christene kry nie hierdie kolletjies gelukkig gekonnekteer nie. Ons dink die Gees moet baie ander dinge doen en nou het ons al gehoor die Gees is eerste by Jesus. En dit wat met Jesus gebeur, kan ons verwag dat met ons ook sal gebeur, bedoelende dat die bose ons sal versoek Nou weet ons wat is die primêre versoekings, ander gode om om van God 'n soort vertoning te maak om te wys hoe sterk ons is. En Jesus sê nee, nee, nee, die Gees onderwerp ons aan die Here. Maak ons nederig. Ons sien dat die Gees maak dat ons ook dieselfde agenda as Jesus het. Dat ons soos in Lukas 4 verarm is en mense in swaar kry gaan omgee. Ons sien dat die Gees soos lewende water deur ons gaan vloei en ons sien die Gees gaan ons onderrig. Hoekom sê Christus so baie keer 'n mens moet leer uit jou foute? Hoekom glo ons dit? Ja, mens kan uit jou foute leer, ek ontken dit nie. Maar as jy jou foute as jou leermeester gebruik om jou te leer hoe om reg te lewe, is jy in reuse moeilikheid. Want dan moet jy aanhou foute maak om uit jou foute te leer of as ek enigste ou wat daai logika vir myself probeer uitwerk. Jy het nie 'n leermeester nodig jou foute nie. Jy het God se leermeester nodig, die Heilige Gees. En Jesus sê, hierdie spesiale helper gaan my woord vir julle leer. Hy gaan julle onderrig. Hy gaan julle in die waarheid lei. Trouwens Paulus vertel, ag, Jesus vertel in hoofstuk 16 as hy verder gaan dat die Gees se leringe vir ons gaan help om om om te verstaan wat is sonde en wat is geregtigheid en oordeel. Hy sê dit vers vers 7 van Johannes 16. Dis vir julle goed dat ek weggaan. As ek nie weggegaan het nie sou die spesiale helper nie gekom het nie. Onthou, toe Jesus op aarde was, was hy op een plek op 'n keer. Nou is die Gees in alle gelowiges. Ons sal dit nog sien in die toekoms. Ek sal die Gees na julle toe stuur en dan sal hy die wêreld van sonde oortuig en van geregtigheid en van oordeel. Die Gees is die een wat mense tot geloof bring. O ja, jy en ek reël die afsprake. Maar dit is die Gees wat die wêreld oortuig. Ek kan nie mense oortuig en die oë oopmaak en laat hulle in God glo nie. Maar wanneer die Gees mense se lewens tref, oortuig hy. En hy sorg dat God se reg en God se oordeel ook gebeur. En nou sê Jesus dit weer 'n keer. Johannes 16 vers 12. Wanneer die Gees van die waarheid kom, vers 12 en 13, sal hy julle in die volle waarheid lei. Hy besluit nie self wat hy vir julle gaan sê nie, maar lei julle volgens wat hy gehoor het. Hy sal ook vir julle uitlê wat moet gebeur. Hy sal dit wat hy van my kry aan julle verkondig en wys hoe groot en belangrik ek is. Die Gees stel Jesus aan die woord. Die Gees stel Jesus voorop. 'n Geesvervulde Christen praat meer oor Jesus as oor homself en haarself. 'n Geesvervulde kerk se kerk waar Jesus eerste staan, die Gees stoot Jesus na vore, bring Jesus se se eer uh na vore. So Jesus wys vir ons hoe lyk hy as geesvervulde? Hy vervul God se opdrag. Hy wys vir ons die Gees is op pad na jou en na my toe. Hoe gaan dit lyk as die Gees in ons lewe is? Wel, wel ons sal lewende water hê. Ons sal deur die Gees onderrig word. Ons sal leer. Ons sal doen wat reg is. En terwyl ons met Johannes besig is en toe kom die eerste uitstorting van die Gees as jy wil alreeds die Sondag aand volgens Johannes in elk geval net nadat Jesus uit die dood opgestaan het graf is leeg, die kruis is kaal, die disippels glo niks daarvan nie. Johannes 20. Hulle kruip weg. So begin die kerk, bang bang, toegesluitde deure, agter slot en grendel. En dan laat daardie aand Johannes 20 vers 19 van die eerste dag van die week was die disippels agter geslote deure bymekaar. Jesus kom staan toe tussen hulle. Vrede vir julle, sê hy vir hulle. Hy wys toe ook sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly om die Here te sien. Natuurlik, hulle het gedog hy's dood. En hier staan hy en hy wys sy hande. Jesus sê toe weer vir hulle vrede vir julle. Nou, ek het dit al vertel, maar in Joodse tradisie as jy iemand gegroet het, as jy so op die pad geloop het, dan het jy jou regterhand opgesteek, want dit was jou hand waarmee jy jou swaard getrek het. Dan wys jy ek is ongewapend. Shalom. En as Jesus sy hande so opsteek, dan sien jy die spykermerke wat die kruis gelaat het, die wonde van Vrydag. So Jesus preek met sy hande by en sy woorde, Shalom, vrede op aarde. En die disippels bars uit van vreugde. Trane word verdryf deur blydskap en droefheid deur oorvloed. En dan sê Jesus, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. O, Ons gaan nie meer agter slotte en grendels wegkruip nie. O, ons gaan nie meer bang kerk hou nie. Ons gaan die wêreld vol wees, soos die Vader my stuur, gaan ek julle stuur. Julle gaan my getuies wees. Dis wat Handelinge 1 vers 8 ook sê waarby ons volgende keer ook sal draai maak. Ehm um, wanneer die Gees kom sê Jesus sal julle krag ontvang. Krag om te praat, krag om 'n oop mond te hê, krag om Christus die Here die wêreld in te dra. Moed om met die kruis op ons skouers ehm um, gedra te word deur Christus. Ek dra Jesus se kruis want die gekruisigde Jesus dra my en die opgestane Jesus. Maar hoor nou vers 22. Hierdie is mooi hoor. Met hierdie woorde blaas Jesus op hulle. Ontvang die Heilige Gees sê hy daardie sonnige aand toe Jesus uh, opdaag, toe was hy nie uitasem nie. Sy longe was vol lig, hemelse lig. Nou gewoonlik as jy en ek uitblaas, blaas ons koolsuurgas uit, nie Jesus nie. Hy asem hemelse suurstof nee, hy asem die gees uit oor sy kerk. Daar in Genesis, toe God die mens gemaak het, het God op die mense geblaas en toe was die mense lewende wese. En nou kom Jesus en hy blaas die gees in sy kerk in. Wat 'n asem. Die kerk begin lewe. En Jesus gee vir sy kerk krag, die krag. Hy sê as julle sondes, as julle mense hulle sondes vergewe, is dit vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, is dit nie vergewe nie. Die gees het gekom. Jesus toe hy op aarde gekom het in Lukas het hy in die krag van die gees opgetree. Die gees het hom vervul by sy bediening. Die Satan het hom versoek te vergeefs. Hy het, Jesus het sy bediening voltooi. Hy kon aan die kruis uitroep in Johannes 19 tetelestai. Mission accomplished, bediening suksesvol afgehandel. En toe sê Jesus, jy en ek, ons gaan 'n spesiale helper hê. He wat ons in die volle waarheid gaan lei, wat die skrif gaan gebruik, wat net dit wat hy by Jesus hoor aan ons gaan leer. Dit gaan nie oor allerlei nuwe openbarings en triekse en tegnieke nie. Die Gees bring Jesus na vore. Nie ons nie, vir Jesus. Ons moet keer vir die versoeking dat dit alweer oor ons gaan met ons krag en ons vertonings en ons gebedsverhorings en al die groot dinge wat ons doen. It's all about Jesus. Um who sing casting crowns i don't want to leave a legacy it's all about jesus jesus is die Here die gees verheerlik hom en toe kom jesus die sonderdag aand net na sy opstanding en hy blaas op sy kerk hy blaas die gees die eerste keer uit en ek leer ek leer ek moet naby genoeg aan jesus staan dat sy asem my teen hemelse stormsterkte tref want Jesus plaas lewe. Hy sê en ek moet naby genoeg aan hom wees dat hierdie strome van lewende water deur my kan vloei. O om om die Gees beter te leer ken is om te weet hy is um deel van die hemelse topbestuur. Hy is van ewigheid af God. Hy's 'n persoon in eie reg. In die Ou Testament word hy bedroef, het ons in Jesaja 63 vers 10 gesê. Maar maar is hy ook die groot leermeester in Nehemia 9 vers 20. In die Ou Testament kon hy nog weggaan, onthou jy 1 Samuel 16 van van Saul en Kie wat ongehoorsaam is. Maar dit is die Gees wat in Jesus se bediening in helder kleure aanwesig is. Satan word in triad gedruk, demone gee pad, siekes word genees armes kry kos, hongeriges word gehelp, hoe waar die gees is, brys lewe. Jesus sê die skrif is vervul dat die gees in hom is. En Jesus deel die gees. Hy sê die spesiale helper, ons onderwyser, ons bystander, ons advokaat is nou hier. En toe Jesus opstaan uit die dood, daardie sonnaand, toe breek die sluise van die hemel oop toe kom die Gees die eerste keer met krag. So, jy en ek, kom ons kom staan naby aan Jesus sodat sy asem op ons kan uitblaas en sodat lewende water in strome deur ons kan vloei. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat die Gees gekom het en dat U ons vervul. Maak ons lewens vandag vol met U krag. Gee dat lewende water in en deur ons sal vloei in Jesus se naam. Amen. Ons reis volgende keer verder. Vrede vir jou. Thank you.